اول ما بنسمع اسم تامر حسني دايما بيجي في دماغ الناس شاب كده جنتل ووسيم ما خلاش تقريبا عمليه تجميل الا عملها وما شاء الله كل عمليات التجميل اللي عملها كانت عمليات ناجحه جدا وبامتياز سواء كانت مثلا عمليه الاذن الخفاشيه او عمليه آه، بروز لعظم الفك او عمل عمليه كده في دقنه عشان يعمل هنا زي نغزه كده يعني شكلها كده غريب شويه آه وبرده طبعا الشعر موضوع الشعر ملفت جدا وغير الفورمه اللي عملها الفتره الاخيره وعملها في فتره قليله جدا وانا متاكد انه في العمليه دي عمل عمليه شفط ونحت علشان يبرز العضلات بسرعه جدا لو لعب له شهرين ثلاثه جيم بس هتحس ان هو في الاخر لازار فالنهارده هنتكلم بقى على الشعر ازاي شعر تامر حسني قدر يتحول من الشكل ده للشكل ده وايه المراحل اللي مر بيها علشان يوصل في الاخر للشكل ده قبل ما اقول لك يلا بينا ما تنساش تعمل like للفيديو ده لو عجبك وتعمل اشتراك في القناه وهقول لك على الاسرار فحاول تكمل الفيديو ده لحد اخر دقيقه ويلا بينا نكمل كلامنا شعر تامر حسني من الحاجات المحيره جدا جدا هتقول لي ليه هقول لك لانه كان كل شويه بيطلع بشكل غريب ومختلف عن الشكل اللي قبله لدرجه كمان ان خط الجبهه كان بيتغير برضه من photo session للتانيه فعايز اقول لك باختصار لما تلاقي حد خط الجبهه بتاعه بيتغير اعرف على طول ان الموضوع ده ما كانش زراعه طيب تعالى الاول نمسك الموضوع كده من بدايه بس بالتدريج اول حاجه طبعا شكل تامر حسني كلنا فاكرينه لما كان بيمثل فيلم عمر وسلمى ده كان شكل تامر حسني كان شعره على فكره تقيل وكانت خامه شعره وجودته كانت كويسه جدا لكن المشكله بتاعته ان خط الجبهه بتاعه كان متراجع يعني كل اللي كان محتاجه تامر حسني انه بس يقدم او يعمل تصغير شويه للجبهه لكن تامر حسني تقريبا ما كانش شجاع كفايه انه يعمل عمليه زراعه شعر فتامر حسني لجأ لاستخدام الشبكية الفرنسية الشبكية الفرنسية طبعا أنواع كتير وكل ما تبقى أغلى أكتر كل ما شكلها يبان طبيعي جدا جدا جدا من ساعة ما تامر حسني استخدم الشبكية الفرنسية وشكله اختلف تماما تماما تماما لكنه ما اكتفاش بس بانه يغير شكل شعره وخلاص لكن حب كمان يغير ملامحه فدلوقتي لما تامر حسني استخدم الشبكات الفرنسيه تقريبا اتهاجم والموضوع اتلاحظ ناس كتير جدا لاحظت الموضوع وبدات الناس تهاجمه على اساس ان انت كده حاطط باروكه وان دي حاجه يعني عيب يعني او مش ميزه انك كراجل تعمل كده يعني دايما لما تلاقي واحد زي تامر حسني بالنجوميه بتاعته حل شعره او لابس كاب خليك فاهم انه في الفتره دي بيعمل حاجه فتامر حسني عمل عمليه زراعه شعر في امريكا عايز يتخلص من فكره ان انت حاطط باروك عشان محدش يتكلم معاه في النقطه دي تاني بعد عمليه زراعه الشعر اللي عملها في امريكا خط الجبهه بتاعه بقى اتحدد وعملوا كده زي مثلث وفتح الجنبين وكمان كمل الحته اللي في الجنبين دول علشان يخلي الشكل هنا مثالي بالظبط فشكله كان كويس بس المشكله برضو ان الزراعه يعني مهما كانت الاحترافيه اللي الزراعه بتتعمل بيها برضو الزراعه ماكسيمم بترجع 80% من كثافه الشعر كما لو كانه ما صلعش يعني لو حد بكثافه شعره القديمه احنا الزراعه هترجع لك بالكتير قوي 80% من كثافه الشعر ده فتامر حسني بحسه مش عايز يسيب اي فرصه انه او اي تقصير انه شكله ما يبقاش مثالي مش عايز يسيب اي فراغات خالص فتامر حسني هنا قال لك انا لازم اقفل كمان ال 20% الباقيين علشان ابقى 100% فتامر حسني هنا عمل تقنيه ال SMP اللي كنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت تقنيه ال SMP كده باختصار ان انت بتحقن نقط لونها آه، اسود حسب طبعا لون الشعر بتحقنها في الفروه كان اللي يشوف من فوق يفتكر ان في هنا شعره بس محلوقه فمن الاخر هو غمق فروه الراس غمق فروه الراس علشان ما يخليش ال 20% بتوع فراغات الزراعه يبانوا في النهايه تامر حسني اصبح 100% كثافه عايز بقى اقول لك على حاجه انا متاكد بنسبه 99% ان تامر حسني بيعملها من خلال مشاهدتي ليه في اخر صوره في الفرح اللي كان بتاع البنت اليوتيوبر دي اللي طبعا طلع ترند فاللي انا شفته تقريبا بنسبه كبيره قوي تامر حسني بيستخدم التوبيك هير ليه هتقول لي تامر حسني بيستخدم التوبيك هير عايز اقول لك ان التوبيك هير ده الحاجه الوحيده الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك من جميع الزوايا شكلك كويس عايز اقول لك مثلا انا واحد اهو عامل عمليه زراعه في تلتين راسي اللي قدام علشان اطلع بفضل الله بالكثافه اللي انت شايفها دي تمام طيب لكن انا عندي منطقه التاج حتى الان لسه ما عملتلهاش عمليه زراعه وده كان شكلي قبل عمليه الزراعه عايز اقول لك لو انا رشيت فعلا على شعري ال Toppik hair في المنطقه بتاعت التاج دي انت يستحيل تشك ان انا حد عندي منطقه التاج خفيفه خاصة ان فيها شعر خفيف يمسك فيه ال Toppik hair وهو مستريح فانا متأكد ان مهما عمل تامر حسني عمره ما هيوصل بالزراعة بس للكثافة الرهيبة اللي احنا شايفينها دي فبالتالي تامر حسني عامل ثلاث حاجات مع بعض الزراعة 80% من الكثافة 20% الباقيين بيكملهم بالاس ان بي وانا متاكد بقى ان المستوى رفيع بقى فوق ال 100% انه بيستخدم التوبيك هير في بعض الحفلات وهتلاقي فيديو عن التوبيك هير ده برضو تحت في المصادر ابقى اتفرج عليه واعرف ده بيشتغل ازاي دي كده كل حاجه كنت عايز اقول لكم النهارده واتمنى اتمنى ما تنساش تعمل like للفيديو ده وتعمل اشتراك في القناه وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته